では今日もまた厳しい修行が続いています珍味たちが憲法を身につけるのは決して強さを誇るためだけではありません助けを求める弱い人たちを守ってあげるためなのです 屋さんが異常なんじゃよ珍味 <laughs> にはかなわねえ運動の基本は足腰ですおい珍味老師がお呼びだぞおいお呼びですかああ珍味宛てに手紙がのえー、っとえに手紙誰からだろう 気で頑張ってますかお前が大林寺に旅立ってからもう3ヶ月以上経ちますね姉ちゃんも相変わらず元気にしてます修行の途中で帰ってくるというわけにはいかないでしょうから今度姉ちゃんが珍味の顔を見に大林寺を訪ねようと思いますそちらには7日に着くと思いますやったそうかメイリンさんが来るか そりゃ楽しみじゃの今頃は宗家村に入る頃じゃなどうじゃ珍味迎えに行ってみては元気な子じゃわい珍味そんなにウキウキしながらどこ行くんだ いいな姉さんか僕の出番が増えるってわけさ珍味宗家村って言ったなあの村は美味しい果物がたくさんあで有名なんじゃ <laughs> 大林寺を代表しての迎えがあった方がいい <laughs> どうしちゃったの珍味は美人に会いに行ったのさ <laughs> そうそう美人そうそう珍味友達としては見捨てておけないからさ心配だからなこの山をこそば宗家村だ宗家宗家 あ、あれだうーん。緑に囲まれてどっさりとごちそうがありそうじゃなあ。さあ、早く早くごちそうごちそううれしいなっちゃう助けて大臨時に助けを求めようとしやがっててめえら宗家村はもう黒煙団がすっかり包囲してるんだ 駄な抵抗なんぞするとは俺たちに逆らうやつはこうなるやめて外れたが <laughs> 今度は俺の番だ心臓にぶっ刺してやる お前たちは何者だガキにを取るとは何事だ生意気な小僧どもが。 Ha ha ha ha ha! <laughs> 小僧竜飛様の恐ろしさ分かったか村に帰ったら伝えな国縁団が宗家村を完全に包囲したとな誰も助けには来やしねえよ <laughs> 行くぞジミー平気か 残義道子劉飛という三兄弟を中心にしたならず者集団で収穫期を終えた村にやってきては農作物を差し出せと断ったりしたら村人は殺し家に火をつける村は一晩で廃墟にされてしまうのです わの村は和を巡らせて何とかしのいできたんですがすでに3人殺されての大林寺さんに助けを求めればこの始末ちょうどよかった俺たち大林寺のもんですしかも精ですあらこの通りまだ子供だよしかもたった3人 姉ちゃんを探してきますあおい新チミが会いに来た美人って誰かな 私の圧勝よね姉ちゃん姉ちゃんチミあライチどうしてここに <laughs> ちょっと用事で僕のお姉ちゃんがこの村に来てるはずなんだけどなんだお姉さんだったのかあこっちのことまだついてないのかな 珍味少しはたくましくなったかなもう一頑張りしなくっちゃ 日の朝までに食料を全て差し出せくそなんてやつらだおいどうしたんだ珍味姉ちゃんのだ何珍味の姉さんとうとう村に関係ない人にまで迷惑をかけてしまったもう終わりじゃな長老そうだよ こうなったら食料を差し出すしかないよそうだよなそうだよ何を言っておる国縁団のことだ食料を差し出したってどっちみち私たちは皆殺しだ分かっているのかロアン待ってください姉ちゃんは僕が助け出します子供一人でジミー俺も行くわもちろん俺もな悟空待ちなさい 相手は黒煙団なんだぞ相手が何だろうと僕は行きます期限が明日の朝なら助け出すチャンスは今夜しかないおい黒煙団はどこにいるんじゃどっかの山で野宿してると思うんだが修霊山の向こうだべ行こううんまだ子供だというのに なんという勇気だ私たちは何もせんでもいいのかどうせ無理だよ逃げ帰ってくるのがオチだそうとは限んないわよおいもうそろそろ黒煙団の野営地じゃないんか いい気なもんじゃなジミーどうだお姉さんはこの中にいるかいやどこに隠してやがるんじゃライジお前の出る幕じゃないんだよ危ないんじゃぞまあまあまあ女が役に立つこともあるんだからヒヒどうう せば出る出るライチの色っけ！ <laughs> 丈夫なのかあいつさあそうなのそうなの村娘さんはあの小屋にいやさすが様だろええもんな坊主いくら食い物が欲しいからってあんなの格好しちゃいけねえやな男は男らしくなきゃうわうわ おっさんには関係ないだろええそりゃあもう私の色気に参って何でもベラベラしゃべることしゃべることなんて素敵なお嬢さんだそんな私なんかその奥ゆかしさあなたこそ絶世の美女だてな具合にさ本当か <laughs> 失礼しちゃうわねもう こことここに一人ずつ全部で三人か珍味俺と金丹が見張りを倒している間にお前はお姉さんをよっしゃ金丹気づかれたらアウトだぞ任せとけって油断するなよ珍味うん 確かこっちの方からだぞ離せジミー今のうちだ早く、うん、姉ちゃんちジンミーどうしてここが話は後でとにかくここに逃げるんだ小僧 一人で乗り込んでくるとはいい度胸だ

悪あがきはよすんだな俺にとっては同じことだそんなバカな見えるはずないのに音を立てないように移動したって俺にはわかる珍味心配いりませんよ珍味は 安心してくださいお姉さん私が一から鍛え上げ見事な剣士に成長していますからそこだダメだこのままじゃ殺される小僧 俺は感じるぜお前の気配をなそうだ気配を消すんだお前たちの殺気はスズメにも悟られる無駄な戦いを起こすだけだ行を始めたければその殺気を消し自然と一体になるのじゃ岩になる し奴の気配が消えたまさかあんな小僧が貴様はこの部屋にいるのは分かっているんだ どこへ行きやがった 急げ 分子だ大したもんだどんだもんじゃすげえよな子供たちだけでしかもたったの3人で4人よ4人私も黒煙弾やっつけたんだから俺たちも戦えば勝つかもしれねえぞああそうだともやろうわしらも珍味さんたちに負けてられん かしのそうたやすくはいかんぞ怒った黒煙団のことを考えるとなそうだよこの仕返しはすごいぜお前たちは皆殺しだ黒煙団、えー、珍味たちは見事メイリンを救い出すことができましたしかし 怒りに燃える黒煙団の魔の手は宗家村に迫ります珍味たちは果たして宗家村を守りきることができるのでしょうか